people please uh, uh, before i proceed biko actually, m here away a uh, eh, uh, something this our brothers uh, this our eastern security network that uh, protested yesterday na aba hmm? Oh, ihe as in onwe one thing m notice about this struggle ịbịa na this our struggle everything abụrụ noise ọkwụnụ protest wee take everybody unaware. aware onweghị ofu mkpụrụ onye about this protest our esn pụtara na aba bịa protest none of all these uh, criminals knew about it you know in this struggle we are not dragging with anybody we are we ipob we are not competing with anybody nobody should call me please onye akpọna m for now until i'm done so um, we are not competing with any group of people maybe o nwere ike masị ọpapụta sị na ya na competing with ipob bụ some idiot ones apụtasị na ha na compete with ipob nke edogo na ọka ya dat na anyị nwachi and anyị nwe this struggle anyị chi eleta na anyị kwuru bụ ihe na-eme ihe ọ bụla anyị kwuru na stand ọkwanofu ka esi wepụta yesterday ha dị well coordinated well organized they appeared in white and white ịma how long go take before emecha those things are organized kwa akwa how many people ịma how many our esn do yesterday did you know how many dey are die yesterday ha ka nkụ mana akwachara akwa everybody melapia na white and white so we don come to social media to brag like i told you guys earlier that na we are not restoring biafra on facebook for those of you who are coming online to brag eh, we shall do this we shall do that uh, from today there shall be home there shall be this there shall be that uh, this person is expelled from autopilot this one is not um, is no longer among us this one is this look let me tell you people it doesn't matter how you suppress ipob we must restore biafra ihe have one thing most of you don't know More ọ more gị we must restore biafra Are we? na ọkwa ifuru ndị iloji maazị nnamdị ka na-eji despite that na agwago ha ha discharge maazị nnamdị ka na quit him dey refuse still ọbọnkwa na ha ji onye ndu eji maazị nnamdị kanụ ihe azin the ipobo set behind are still uh, powering we are still moving forward we are still waxing stronger ifugolu esm pụtara yesterday bịa mee protest without maazị nnamdị kanụ without maazị nnamdị kanụ inye ọda ka ịfụdatụ na ihe niile na-aga n'anya ya n'anya for criminals ndị nke na-apụtasị we have ended the career of IPOB we have ended IPOB we have do this we have done that we did this we did that ọ na-afụ gị ana ụmụka metụ nwanne m na-ekwu ihe site si na ee eh, na ndị nke ndị ọtọ pilot bunyere egbe na ha ekwezi na egbe ebunyere ha they refuse to return their gun just to prove to the world that na ha hijack yana eh, ipob eh, from eh, ihe anụnwa that na ha hijack yana the struggle from maazi nnamdi kano just to prove nonsense point just to prove to as in to gullible fools that na they are now in charge they are now in charge ha egbe fundraising every day ha gokola egbe bisia criminals na streets today ngwa return all your god they refused ha kwechiri na-agwazi azụ ụka dat na na they will not return the gun that they want to be using the gun na o nwere ọrụ ha chọrọ iji the gun wee na-alụ can somebody tell me ọrụ all these criminal boys chọrọ iji egbe na-eje kedu ụdị ọrụ ha chọrọ iji egbe wee je na-alụ simon is promoting criminality na biafra land simon and azuka ọhụ atụrụ they are promoting criminality na biafra land by buying guns for all these criminals in the streets all these boys na daz na-ezugharị oshi na street egokwala egbe bunye ha onye ohi na-ezu oshi kemgbe ọfụ atụrụ mmadụ oje tọrọ ọfụ ewu mmadụ oje tọrọ ọfụ ugoro mmadụ oje kporo just to raise money to buy gun azụka and simon na ekpa wee mezielu ha ihe ọma wee gote egbe wee bunye ha that is that's the end ha wee sị na yes na ihe ha na-achọ n'uko enu ka ha nweta n'uko a ebe egonyelu ha egbe ha na-ata atụrụ mmadụ tọrọ egwu mmadụ ka e wee gote egbe wee na-ejezi ofisha oshi then simon na azụka goluzie egbe without no stress bunye ndị dị otu a ha wee jirizie egbe ahụ wee na-eme mkpamkpa yesterday according to them asị that na o wọmbụ a boy agbala egbe na my town gbaa ya egbe without nothing kedu ebe these si wee nweta egbe a ah, with the help of simon ekperima and azuka both of them are the people so as in sponsoring all these criminals in biafra land to to cause problem na our land ịbatazie na biafra land mmadụ agaghị adụ free gagharịa agagharịa je visit gasịa family and friends na onye na unu ị na-ezogharị ka a hapụ ịma dat na ị nọ arand bikos ọ bụrụ na ama dat na ị nọ arand ụmụ criminal simon gola egbe bunye they will come and attack you because you are not supporting evil. all ihe na-eme na be anyị today share around video biko share the video so uh, uh, before i proceed achọrọ m ka anyị jiri ohere wee mee our eastern security network appreciate for their wonderful job yesterday although uh, nigerian army and the nigerian police they opened their fire on them yesterday and they killed some of them but uh, we are not going to stop because of them we must restore biafra we are not stopping now we are not stopping any moment from now Sharon. let me let me spanner? Share the video, please. Share the video as we proceed. Remove fan or ball, no, not then I don't get it. So, um, because of them we must continue we are not stopping anytime soon until biafra is fully restored so that is by the way um, those that they killed yesterday may their souls uh, rest in power go because ha bụ heroes heroes ka ha niile egbu yesterday bụ oh. because ọ bụrụ that na ha in that na ha na-atụ ụjọ ọnwụ maọbụ na ha nọ na social media na brag ha akaghị wepụta onwe ha voluntarily wepụta themselves pụta lụọ ọlụ asị ka e, e, dazi ka apụta so many of their mates are in diaspora pursuing money looking for money onweghị onye chọrọ ịnata biafra land dazi biabu cross of eh, this struggle everybody want to be odogwu everybody want to be addressed as odogwu ikalika nobody want to bend down and start from scratch onweghị onye chọrọ ịnọ n'ime ọfịa mana apụta na social media na-ebuga uh, that is by the way we really appreciate them anyị wee na-asị dat na chukwu okike abịa maga na-agba ha ume ha ga-adị ka echi awa eastern security networks ha ga-adị ka echi maka na ihi na echi ada agwụ agwụ so on this note we appreciate them if you are just joining me now please i want you to share this video because i want to make something very very clear now i want to make something clear now like at least let me end this once and for all because enough is enough um, let me start by telling you guys uh, how i joined ipob yes nwada go join ipob in the year 2018 i joined ipob family in the year 2018 na-aga meeting ndị ipob na my unit which na apụtago m one certain time gosi unu my receipt of payment na ipob right so mgbe m join ipob my coordinator mụ na ya na-akpa everytime ọkpọ na phone because someone somewhere called him on phone that he should take me and register me na ipob na most si na m like ihe maazi nnamdị kanụ na-eme na redio biafra because during that time my brother will call me and say that na mụ biko ka anyị tunugodo in na radio biafra that nọọsụ na redio biafra ka a na-egosi real things as in ihe ọjọọ niile a na-eme na na naijiria na ije na nigerian media station dat na ị gaghị afụ all these things a na-egosi na redio biafra so otu aka anyị si wee bido pike interest na redio biafra anyị wee bido na-ege redio biafra at a time my brother create a page si m eh, that na mu biko for those of you na-asị nwa achalugo is single gee ntị we created a page then anyị wee baa that my page my name that name someone gave it me and i'm not going to mention the person that gave me the name they named me after set and done ewee baa achalugo so i used my achalugo my name wee mepee a page i created a page so since then mbidozie na follow up n'ihe gbasara ipob i love mazin nnamdi kanus broadcast so much even that is ana na emis anyị na-efolo ịbụ na awa lasbon bụ onye kalụ wee nwee intrest that time na-efolo up na-efolo up otu nu ha kwana ịnọ si m ọkwa ihe ha bịa ka anyị wọchị ee eh, maazị nnamdị kanụ efolo m ozigbo otu a ka anyị si wee megide megide megide na-ebild da my page na-ebild da my page nabatagasị na-etunu ị na-afụgasị ndị na-ekwugasị okwu biafra wee gagide one wee jam mmụọ peji ikemgbe uru agụ ihe ọ na-azụ ikenga uru agụ gee ntị his name is eh, Egwu Atụ I saw him as Egwu Atụ na social media m follow his page bido na-efolie so olu one day ngakwe na no ee eh, olu one day ngakwe na inbox a wee sị ah, biko nkenecha ya mụ na ekenecha nsị biko na m na-afụ vidio ọ na-eme although he blocked me on Facebook I, I don't have access to our chat again so nsi adatana m na-afụgasị ihe ọ na-eme na fesbuk a nna m azinna nlaik ya na dịsị maazị nnamdị na-ekwu n'eziokwu bọtụ nke bụ eziokwu bụ dat na azinna my mother na mụ jụrụ ya maka ihe gbasara biafra war ọ sị m na ya amaghị akụkọ biafra war nke a nke a na na ya du very small mgbe a nụrụ agha biafra nọ my ka m na ejekwuru so na m na-agakwu my father my father na-etichi m some things na m likely ka anyị restore this biafra but na m nwere page na m chọrọ ị na-ego life na that page but na nsogbu m na-enwe budat na mụnwa adụrọ bold enough Ifele i'm a very shy person forget social media yo ebe ihe furu m na i'm a very very shy person i can shy for nation as in ifele na-adị eme m 247 so i told this uh, ikenga uru agụ uh, chibuzo egwu atu i told him onye na-esend the message please send it on the other phone i am using this phone for broadcast people share video wee em si na the remaining thing for na m enwego page but na enwebeghị much followers na that page and again na ma enweghị mmụọ nkwuwa okwu na madro bold na m enweghị da courage ịpụta face ye people na-ekwu okwu na facebook people as na m ga-adụ distracted can you please help me so ihe a ka m gwasị oke na nsogbu adịrọ na m join go I'm serious a full member of IPOB na m join IPOB family osi m oke good eh, that na m ga-ebido like this so bido na-etichi m sometimes nchi ịga life na my page ana m efolo page esteji ana m efolo up daz anyị ka nkụ na-efolo anya na-efolo na-eshi brodkast anya na-aga na-aga na-aga o wee lụta nwesịa biko maazị na m chọrọ ịga live na dis my page but na daazị na ụjọ na-atụ na mama otu m ga-esi eme osi m oke which i have been saying i have been telling you daazị apụtago m one time ago kwuo dis tin m na-ekwu today o wee si m oke ka ọ bịa ka o rekọdụ ọrụ m voice ọ bụrụ na o rekọdụ ọrụ m voice ka daazị ka ọ kọlụ m ihe na-eme on ground na m bido from biafra land ebe m nọ wee bido na ebrodcast na-eprich about biafra mụfụgasịa ihe ọjọọ na-eme na naijiria ma gbado ọkpa ebe ahụ na-agwa awa pipo the reason why we should fight for biafra nsi oke sometimes o rekọd ọlụ voice o rekọd voice o sendielu nsi mụ i should go through his voice then emechaa mụpụta meweli ekwu okwu that he will be following me on comment section na ọ ga na-efolo m up na my broadcast ọ kọmentị kwa then eh, eh, ana m okwu based on his comment nkwe o otu a ka m si megido vidio megido vidio na-eme vidio na-eme vidio emegide my father wee kọọlụ m akụkọ gbasalụ biafra wee sị m datị na ihe a na-ezuzu na naijiria a na-eme naijiria naijiria na biafra adịgo bifo enwe ihe dịka bifo alọwa nlọ datị na a ga-enweta naijiria na enwego biafra that is na anyị anọlugo as people before economize anyị ekwuba okwu dat na naijiria nka nka nkọ nọ nde britain nọ ha nwa bụ ndị colonizere anyị so my father kọchalụ m a lot of things. ya nwa sef dukwu interested na ihe maazị nnamdị ka na-ekwu na redio biafra otu a ka m si wee megide megide megide wee pik ya up i picked from the stories my father na akọlụ m wee jirizie data iwe because onwe mgbe my father gwacha m si that na our mothers that na that's na agụụ gburu some of them na efu agịrịga ha that na ụmụazị ha na-akwachi ọkọ ha na mgbe ahụ na-enweghị ihe dịka nnu na-enweghị ihe dịka ezigbo nri that na na-abụ ha sichaa nri wita na nnu ụkọ ụkọda time na sometimes esichaa nri agbarie obere nnu na mmiri na agbasiri onye ọbụla na nri na afụfụ ndebia biafran setarụ mgbe ahụ na ọ bụ ihe eji ọnụ ekwu so ihe niile a wee kpanie m mmụọ iwe na ọnụma wee zi m wee pụtazie with full force wee swallow all my shame ihere niile wee duzie bold enough wee pụta wee na kabash onye ka kabash gidere so onwe one thing happened the 2020 onwe one lady one of my sister na-akpọ echi njaka mgbe ya na people na-enwe issues na facebook so she was like people were fighting her attacking her so that time ikenga ana m aga na program ya because of biafra bifo ịma ihe na-eme na nga bido divert ya je fight for oge echi fight ba people with his biafra page which na maazi nnamdị kanu mecharụ wee mee announce na radio biafra si those of you na-efeel that you na-emego arrive na ipob that na you guys are using biafra page to talk about uh, uh, another thing that na they should be warned unu ga-echeta during that time maazi nnamdị kanu nyere that one in 2020 he was referring to ikenga eh, eh, chibuzo egwuatu na m na ya bụ ikenga na-egenụ ntị o anya ka emechalụ ikenga wee wee fụ na peji data oge echi ebe nna azin ebe nna eme ya atak bido bikos ọ nọ na kọl wit ogechi that very day he was on call with ogechi so wee fụ na peji ogechi ebe nna eme ogechi atak ebe nna abalị ya mba ikenga wee bido kpalịba m na da peji si ivunu nke a na-akpọ achala ugo nke a dịka nke a nke a nke ọzọ nke ọzọ kparịchaa m na da peji pụta ọpụta the following day o jee na his page wee jee mee broadcast mee vidio with my name ụlọ m ihe ikenga pụtara agwa pipụl na midia na ọ na-abụ o mechaa vidio na ọ na-abụ ya nwa bikos this guy is well known for blackmail na ọ na-abụ omechaa vidio ma pụta kpọọ ya na vidio kọl mụ kpọọ ya na vidio kọl ma supesia my button france you guys can bear me witness since uru ji afụ m na-eme vidio have you seen me ebe yi shet a na-akpọchi akpọchi n'ihu i don fancy those clothes ana m as in i don fancy the brand of akwa m na-eyi anaghị agba n'akwa a na abọtin abọtin i buy it and enweke e, i have it this guy wee pụta na media being that na ọ bụ nwoke wee bido na blackmail m that is nke bụ that na ị bụrụ a young man na dans na-ene m anya for marriage ị ga-ebupụ ilu that period with ihe ike ngakwu n'ọnụ wee sị dat na ọ na-abụnye nwa bụ ike nga mechaa vidio na peji si ma rush ya kpọọ ya vidio kọl m kpọọ ya vidio kọl ma the dance ma supesia my button na ese juzie na-eseduzie ee eh, but na he na nwunye ya nọ by the side wee na afị ya aka n'obi that na mụnwa bụ ekwentị na m agaghị enweta nwunye this guy said a lot of things about me he blackmailed me that period so i have to go to one page o nwere one man a na-akpọ mr edwin igwe i e went to his page ọ na-ekwukwa okwu biafra mgbe ahụ nje na page e wee kọlọ in one day wee si anya na-egodo ihe ike nga ji m wee kwu ya na-ekwe ya ekwe upon that na m na-erespect dis guy and na m na-eje na page na-eshia his broadcast na ihe o ji m wee kọ daman wee sị m mụmụ hapịa so nkọwachala ya si that na ihe m ji ekwu okwu a bụ that na ihe ikenga gwara m na ọ bụrụ na nwanne ikenga ka anọda pesin gwara okwu a na ikenga agaghị alaik ya but na ihe m na-ekwu today bụ na ọ bụrụ na ọ dị azị na ọ dị chukwu mma ya mara ama dat na ọ dị m mma but ọ bụrụ na ọ dịrọ chukwu mma na ọ dịrọ mma mma ihe bụ okwu mgbalụda daman na his page i left i never attacked ikenga the next thing that evening ikenga gbapụta na media ihe ihe ọ na-eclaim very useless thing ọ gbapụta na his page wee bido kwube eh, that na um, no til eh the following day he came out say eh he want to apologize to his dear sister achalugo he apologized to me that day that no settle him trap wee pụta kọcha m ọnụ ka ọ mara ihe m ga-eme but na chineke mere ebere na anyị nyere ya respect ye eh, as my commander ọ bụ that na mapụta akparịa ya na midia ee eh, for that reason ka o mee apologize to me ọ bịa biko mechaa apologize endie vidio atụpụrụ m ya ọnụ since that day wee si o oh, ụdị ka mmadụ aka as in ụdị ah, ụdị life aka ka this guy na-ebi i have to distance myself from that boy. shift ori anaghịzi m eru ihe nso because I was so discouraged mmadụ ịpụta na midia na-akọ ihe na-eburodu n'obi somebody I took like my own brother azin ngwa brother na I have fought so many fights because of Ikenga anọ m n'ilo with so many people because of Ikenga people a na-asị m achalugo every this your brother ana brag na-ebu n'onwe enu not very short ana m e defend this guy I was defending him that time so i have to distance myself from him si na onye na-akpụ ụdị agwa na ọ dị ka onye abụ tout that i don't deal with tout enweghị m ike ị na-agazi na page na m chekwa na ọ dị responsible i left fast forward to 2021 ejide maazi nnamdị kano simon wee bido from eh, ihe anụnwa bido na-eme ipob attack ino na-eme indirect azụnụ ọ bịabeghị direct bịa mee ipob atak anyị amabeghị ebe ọ na land so nne echie ka ọland amara please we are contacting me nwada jalugo are you not going to see uh, uh, uh, are you not seeing what Simon is doing mgba nkịtị si ya don worry maazi ka anyị chelie ka ọland ya emegide ihe a finally Simon wee land ya finally m wee jide Simon wee dọọ ya vam vam vam so mbidozie mgbe ahụ kwazi because of that na anyị niile na-adọzi Simon vam vam vam njewekwazie na peji Ikenga I have to forgive him because ana m ebu ihe n'obi ebe ya furu m if you know me you will know that na enwero m nsogbu i don't uh, as in i don't keep grudges in me e mmadụ mee m ihe yon biko i will forgive but mmadụ pụtazie wolu dat na ahụ o ji wee daz o ji wee kparịcha m yon biko na-eripit kwazie ya again agwa m onye ahụ dat na abụrọ m mumu na akpa respect m na-agbawakwu agbawa so fast forward to that time ejide maazi nnamdị ka anyị niile wee na-adozi this criminal in finland vam vam vam wee bidokwazie jebekwazie na peji ikenga luo ebe ahụ na kọmenti na-ekenie o wee bido welukwa nkwuwa okwu e, even this achalugo that na achalugo was among the people that were attacking me because of na ekwu okwu simon i never attacked this guy for once emebeghị m ya attack for one day okwuche m wee yọbụ ya biko because as a woman you are ihe ha ejezienu kọwara ma ọ bụ si eh, i did not attack you for peace to reign for us to be focused i have to apologize to him on that broadcast then after his broadcast i went to my page which is achalug igbo tv that's my main page facebook delete ọ bụrụ this page eh, eh, achalugo biafra tv my main page that time i have to go to that page to tender an apology to this idiot. I went there to apologize to this vagabond. I told him that I am sorry. Anything ọ bụla m mere ya gbaghalụ m. Nke ahụ gaa. Then omewekwa program nje ebe ahụ. Ọ sị m I should call in. I called in. Wee kọọlị aka mụ na ije si wee jee all this while. Anyị niile movekwa all. I have never for one day si na m gara anywhere ma ọ bụ na m pụtara ebe a na-akọta ya which na afụbeghị m ebe a na-akọta ikenga. I have never for one day pụta kparịa dis guy maọbụ kpọọ ya iyi maọbụ uh, ịmagonu disrespect ya but this guy has been going about blackmailing me he has been going about blackmailing nwada achalugo for nothing share am video share because ọda da afịa ahụ ahụ share am this video gịnị butere okwu a niile there was a day a na-eme program eme went to his program to comment that na ihe a ikechukwu ọnụọra na-eme ma ọkpọlụ nne nna ya anya na redio biafra nne nna ya anya na-akpali ndị leadership na ya laikere ọ bụrụ na ike agwụgo ha they should give nwa achala ugo slot to redio biafra ka nje ebe ha na ebrokast with igbo but before i do that that na a ga-edu m ya we take oath ekweme was only talking on his own o ekweme mean as na o nwebeghị any ihe anụnwa ọ galụ with that na o dere na peji ikenga he was only just suggesting ikenga wee tụtụrụ wee tụtụrụ ekweme wee dazi wee finishi ekweme afta ka o mechara vidio si adeshu ah, bring ụnụ ga anya na his broadcast ọkwanụnụ nke o kwurie today even two days ago o kwukwara ya anya ji aka wee lapụta onwe ifulia o wee bido kpalibe ekwueme si adeshu ah, bring who onye ile white kedu ka a ga-esi mee nke a mee nke ọzọ deshu bring who to radio biafra amaghị m iwe ikenga ebe nọ i don't know why this guy is so jealous of me ama m ihe o ji wee na-ebugharị afa m na akọtọsị m na-eteki my name places to places na-ele evil complain about me i have never for one day exchange any words with ikenga mụ na ikenga akọnụrụ ọnụ mụ na ikenga adọbero n'akwa onweghị otu o si wee nalụ mụ na ikenga let me just say let me just make this clear ikenga erughị levels of guys na-agbado m ikenga afro da azụ people that can sit down and talk to me ikenga say that i am single ikenga for your mind nwada chalugo is single right i am looking for husband abịarụ m be nna gị bịa na nne gị that na mbụ single na nna achọ di i have never for one day kpalia this boy onwebeghị any day m pụtara si na mkpọrọ iyi ama m ihe this guy ji wee chata wee chanyelu m wee do jealous of me nke bụ that na ọ na-acastigate m everywhere Ok, nke ahụ agago okay maazị aịzaya ụba okay thank you so much maazị i can see his comment afraid m comment please i'm so sorry i did not see you uche obike thank you so much for reminding me ndewo so this guy wepụta onwe ụdị ihe na ojighị m akọ ya ka m pụtara yesterday since three days ma ọ na-atụfelu m okwu but mgbachie nkịtị due to that na ọ m afa ma afọ ọ na-atụ dat onye nwanụ onye nwanụ dụka ihe nwanụ dat ya bịa na redio biafra bịa brodkast ba ya mee nke a mee nke ọzọ o wee pụta yesterday kwukwa the same thing gbachaa okwu okirikiri na kpuo then o wee lu this o wee pụta wee kwụwa anya bụ aki oyibo ozugbe but I'm sitting here today to respond to Ikenga Uruagụ Chibuzo Egwuatụ ịbụ onye nzuzu let me as far as this struggle is concerned chibuze egwuatu you are a nobody you are a son of nobody iruro onwere onye ebo let me make it clear to you you are nobody ịdahute nkobo na this struggle you are only making noise on social media onwere onye ma onye ebo so go and sit down ịpụta say you brought who you brought me to this uh, into this struggle how how did you bring me to ipob are you the one that registered me na ipob ọgwụ maka ọlụ m nje teke otu na ipob kedu ka isi wee gwa the meaning of ipob ikenga ịma the meaning of ipob ikenga jegodu dee afa go before ịpụta gwa the meaning of ipob go and write your name first jegodu spell your name first godu ikenga come out and spell your name before ịpụta teach them the meaning of ipob you must be a coward that's ịdụ zuzu. for making such statement you were a fool vagabond chibuze gwat let me tell you see i have not forgotten 2020 2023 abụrụ 2020 ọkwa na ihe m na-agwa gị by the time i am done with you your mother will never recognize you today ifụ taa onwebedaz onwebeghị ihe fụrụ ịnyechalụ m anya nduku ka onye ị ga-eji wee shine na ipob you must be a coward isi agwaka gị ịmara ife ị na-eweta m ọnụ ịsị that na before m apụta na facebook na-akọ ọnụ that my husband should be beside me ike let me ask you did you know who my husband is ịma onye di mbụ ịma my husband ikenga m asking you kere ebe adanne gị nọ ikenga kere ebe adanne gị nọ where is your face uh, your mother's face daughter Kere ebe ọ nọ is she married ikenga i want to ask you this ụmụ nwaanyị niile nne gị mụrụ how many of them lugoro di o nwere enyi of them nwoke kwere ọnụ ịpụta na soshal midia idobe aka dazi ikogobe aka otu a a son of nobody ogbenye ọnụ ntụ ka gị ịpụta ị na brag famili egwuatu nwere ego onye magụbe egwuatu ikenga hụ na oyi ube egwuatu ikenga before you talk to me that na mbụ local champion that I'm a nobody na mụ mere nke a mee nke ọzọ go and establish your mother ikenga I am telling you today my mother adịghị eke ogiri ikenga yes go and establish your mother you are a that's ịdụ mad e do useless ị na-eweta m want to body shame me ka nna na this struggle ka ime gịnị ikenga gịnị ka ị ga-emenwe na this struggle what did you have to offer did you have anything to offer what have you offer so far what have you done so far na ipob ịpụta everyday na brag you can be in the same group with me look at local idiots look at a nobody Some of onye agụ look at some of otenkwu ị na-eweta m ọnụ you cannot be in the same group with me you must be mad share m video share m this video this guy has beaten more than he can chew who made you ikenga how dare you chibuze gwatu who made you kedu ihe nye the gods ịpụta na facebook ịbụ ịkwa afa m the gossip iji mere ma gosip azin na behind camera ozubelu gị na-ịpụta na fesbuk ka ịkọ m ọnụ den ịkọ m ọnụ ka m wee nakpuo nga nna amụbere ọgwụ ọfụma nne gị amụbere ọgwụ ọfụma mụ nwee nakpurugu na midia your mama never born you well nne gị ọmụbere ọgwụ ọfụma ka nnakpuolu gị ị na-akpọ m ashawo ikenga data idiot idoelu na that south africa ebe ahụ ị na-eclaim that she is your wife that vagabond that old cargo bring her out let the whole world see bring that idiot si ha kpọpụta the vagabond ị na-anụ as wife and let me ask you isi na ịlụgo nwaanyị when was that kemgbe ije enụ nwaanyị kemgbe ije eme nwaanyị kedu mgbe ị na-alụ eji wee fụ gị nụọ nwaanyị kedu mgbe fụrụ gị kedu mgbe ị nụrụ nwaanyị ikenga ị na-akpọ m ashawo na aha idobelu na south africa ị na-ekile m nọ your wife nọ us citizen ka ọ bụ ịjụghị ihe o megide wee bụrụ us citizen ịjụghị ha meni akwụna na ọ gbarụ ikenge you want to body shame me right inechara m anya si na mba shawo inechara m anya si na mba akwụnakwụ na ikenga ikenga bring out that thing ị na-anụ na-akpọ wife bring her out ka anyị fonye ọbụ bring her out then after you have brought her out you go and bring your adanne jee kpọpụta adanne gị chineke kpọọ ha ọkụ you you are a fool for calling my holy name chineke bụọ gị ọnụ forever son of nobody ụjọ ada atụ gị you are not afraid right you feel that n'ime go arrive ike nga jegodu dance afa go first go and spell your name first godu ike can you as in can you spell your name can you spell your name iti mpata akwụ onye nzuzu ịbata na ipob then you felt that n'ime go arrive local thing feeling funky ịpụta ị asu oyibo na-emara asu onye nzuzu i don't blame you ị na-eclaim you brought who you brought your mother in ipob ịkpatalụ nne gị na ipob not nwada achara ugo kedu onye kpata na ipob how dare you ịtarasị na ịkpata m na ipob isi ọ na-agbaka gị ị na-enwe menta ị na-apụ ala ka onye nye ego bụ ụsụ ọnụ ịpụta ịgwa m okwu na gụ gịnị how dare you ka onye sendiri gị who pushed you i were afa m na-agbagharị asịrị ị na-akpọ m ashawo den ịkpọ m ashawo ka nna kwuo that na bụ datin na m local. na chalugo dị local na nna eje na platfọm ụmụ nwoke na-achọ eh, eh, na-achọ otu esi ata nwa can you stand metusela ikenga can you stand metusela in anywhere can you stand that young man onye nzuzu ịpụta akọ nwunye ọ na ka ọ tụpụrụ gị ọnụ look everybody must not be like metusela i can never swallow you edu too small for me to swallow ipe mpe ipeka go with people that are more than you ikenga you a nobody and you remain a nobody ị na-apụ ala ịpụta na strọgil na dazi na-abọdị shem ụmụ nwaanyị ifelada eme gị ọbụrụ nwaanyị mụọ gị ọbụrụ nwaanyị mụọ gị go and establish your mother before you come and body shame me adị m local and be my local team look at idiot na-akọ ndị nọ na ndị nọ na europe ọnụ ị nọ na lokal saut afrịka ebe a na-anyụchika nsị ebe niile ị na-ewetara ndị nọ n'europe ọnụ chineke bụọ gị ọnụ you are a vagabond for for body shaming me ụjọ ada atụ gị i should go and get married kere ebe adannewu na adannewu ọnụ ọna di akatikolo nnewu mụsịsịrị ha ncha ọnụgo di onwego nke nwoke kwere ọnụ akatikolo akatikolo nnewu mụchara onwego nke daz onwego nke nụrụ di ị na-asị mma shuga nke get married did I tell you that na m single or that I am searching for husband ikengo nwe mgbe m ji gwa that na m na-achọ di ịma na ị na-elewasị ilu ọnụ ị naghị ama mgbe iji ekwu ịpụta na bụ ekwu eme dat na-ekwu eme ebe onye na-akụ asịrị dat na-ekwu eme ebe onye na-alakụ ihe niile a ekwu eme jikwa wee bịa gwa m dat na ọ sị ka m jee na redio biafra gụbụ ike ngaju who told you that na-ekwu eme ekwurie you said it on your uh, on your broadcast two days ago go and listen to yourself wide mouth ịma na ị na-ekwu ịmahụ mgbe iji ekwu ikwulie gasị na ọgụ nwa kwulie na onye nwa ji bịa gwa gị onye nwa ji esi gị anyanyanyanyanyanya eh? ị na-akpali m na-akpọ m ashawo ike let me ask you what makes me an ashawo ka ka isi nechaa mụ anya si na mba ashawo ikenga nwanne wa olulu m haf ụmụ m na mpịọm ihe ayọ mmadụ amụcha onwe nke ka achara ugo ike ga m asking you chibuzo egwu atọ m asking you ụmụ rọbish ayọ mmadụ amụchikarị nnewi onwe nke ka m did any of them look like me isi ọ na-agbaka gị ị na-apụ ala ị nwere menta onye gwa wụpuo imisiri ụzọ didmisiri odi ọ dị ka ị mara ife ị na-akọ ị mara onwe gị ijere kpọrọ akwụna akwụna kpara akwụkwụ dobe n'ụlọ ị na as wife ị na-anụ ya as wif akwụna kpara akwụkwọ ijere kpọta idosi ya na saut afrịka gụnyere na-edisivu onwe unu unu na-aghọchakọ ego soshal midia husband and wife na-ehe opu n'ego monetization ndị ife eme ozu di na nwunye na-ehe opu n'ego fesbuk na-akwụ ifeladị eme unu ekwu ekwu aka ka ime ne your wife moderator fake living together unu na-eme isi na wife how dare you ịkpọ m ashawo isi ọ na-agbaka gị ịmakwa ihe umeji ka onye ka onye gwa agụ na imego alive onye gwa agụ dat na irugo level ịkpali achara ugo who deceived you onye go ị na-alagharị ilu ọnwụ e people helped me those that helped me when i buried my father gịnị mee ịma mgbe nna gị ike ikenga did you contribute dime mgbe akpalụ your father ịmụ ebe enili nna gị ifele m ozu ị na-eweta m ọnụ na nna ekwu nke a na-ekwu nke ọzọ nke ị na-ekwu abụrọ ihe ụmụ nwaanyị na-akpali na di struggle adịno better than you adịno better than ada nne gị adịno better than your sisters ị na-elewasị ile ọnwụ ị na-eko lukat onye dịka uchichi lukat nwakanyị dwarf dwarf na-ewetara m ọnụ eleganta achala ugo ka ị na-ewetara ọnụ ị na-eweta m ọnụ ikenga ala na-agba gị ịmara ife you should be ashamed of yourself because of that na grand dance ị na-ada grade m ị na-enene m anya na achali ugo i don't blame you amaka na m bịakwute ego kọrọ one or two things na m chọrọ ibido na broadcast ọ bụrụ na m akọndisend too low ọ bụrụ na m estupu too low bịakwute a dịka gị ịkarị na-ewetara m dis insult ị na-eweta m ọnụ adọrọ m responsible afụgo m ebe go na responsible na-eme na gị ịkpọpụrụ ntị taa isi ekwekwa aka ka ije na-akpọpụ imi ị na-ewetara m ọnụ ịdụ responsible ị na-asị before agwa gị okwu that we should sit beside our husband chineke kpọkwa gị ọkụ with that husband go and tell your sisters to marry go and, as in go and bring husband for your sisters don body shame me i am not in need of husband i am not single nwada achalugo is not single and i am not searching get that into your empty head abụrọngụ nwee wide mouth abụrọngụ na full around abụrọngụ as in abụrọngụ dị nzuzu ịbụ onye ala ị nwere uche ị na-elewasị ọnụ iche na ịpụtasị m husband seta husband asịrọ then I will now run inside chukwu bụ ọnụ that I kept you quiet in 2020 does not mean that na amụrọ m ife m ga-agwa gị but ugwu na-aka mma nkwanye nkwanye ebe ahụ if I were that you would never respect me I would I refuse to respect you I refuse to respect you how dare you Uchebike don't worry Don't just worry. Look at na-akpọ nlo low class champion. Ị na-akpọ low class champion. Ka ebe ụmụnne gị nọ. Ebee ka ada nne gị na Ikenga? are they? Ozu nwụrụ na-aga ije. Ị na-eweta ewu ọnụ Chukwu kpọkwa ọkụ. Bastard. na IPOB fight for. mụnwa bụ biafra ị na fight for to restore nwada achala ugo bụ the biafra you are fighting for how to bring me down ị na-agagharị na-ewu m anya ọkụ bikos adịrọ m ka ọnụ akọrọ m bikos adịrọ m ka anụ dazi ka ọnụ a na-akọ m ị na-ego about na gossip with my name na tarnish my image as dazi na downgrade m who made you ikenga onye ka ị bụ you are not worthy to mention my name you do half of people men na-abịa to me you are not happy iru odu onwede any dance onwede anything ị nwere na-eke ha ị na-enenekwa onwe gị na-enyo ịkpọpụrụ e imi kpọpụọ ntị kpaa isi irresponsible vagabond ifela ada emego for your mind na you matter for your mind ịhapụ ipob mụ na gị enweghị ike ịnọkọ na the same platform chukwu kpọọ ọkụ and if you did not leave ipob chineke abụọ gị ọnụ you must leave ipob akwa eze that you will resign leave ipob ụtọ ọnụ onye nzuzu otu ọnịcha mana ofu onye abịara afịa eh? otu ọnịcha mana ofu onye abịara afịa anụmanụ ịpụta na your platform ebe body shame your foolish people ị na body shame nwaada achala ugo go and establish your mother first before you can bring it to me go and establish jekọpụta na nkwọ nne wu ebe ọ na-ele ogiri go and establish ha onye nzuzu ịna ịna ịna ịna daz ị na-abịa agwa m okwu ị na-akpọ m ashawo mụ na gị ụgbakọrọ ashawo were na-ashawo ka ị kpọrọ udobe ị na-asị na ị na-anụ nwaanyị living together township marriage ị na-eme onye nzuzu na-amara ife ewu i don't blame you uh, white town people uh, bring white town person to go and broadcast in radio biafra bring white town people taz ụmụnne gị mụrụ onwe nke nwe waitong onwe nke nwee waitong anụmanụ ewu iwe na-ewe gị na nneje na platfọm metu m bịa bịa ma m eriri chineke kpọkwa gị ọkụ biafrans let me tell you guys it is high time you stop going to that idiot page stop sharing his video because he doesn't share other people's video ọ naghị eshia video ndị ọzọ ọ na efil too big ọ pụta ọ na too big comment on your video man comment share your video man share mana ọ dị busy ọpụta share the video invite others to join how many people have you joined before ikenga uru agụ bụ ụzọ egwu atụ how many people ka join go na broadcast before how many places na ipob media warriors e ka ijego n'ebe ahụ kọmentie ewu ka local local tin ị e na-amanyagharị amụ i don't blame you ebile mụrụ gị nwada chalugo ndị a na-anụbeghị di na di strọgụl a ga-eme ụnụ ihe ị ga-ebidogodo from adanne gị iwu start with you adanne ị ga-ebidogodo with ụmụnne gị ndị nwaanyị mebe ha ihe because yes you will start with them you will start with them den kpata di onye ha if you want women to marry ị na-ekwu okwu onye na-ese ndị picture na video adanne wadịka adanne wadịka that lady na-ese ndị picture na video ọ gbasara gụ nwaanyị ijikwa shine bifo ịkpọta ya na your platfọm iwelu dance iwelu ha vidio na akọs go slow na your eh, eh, na your monetize page iyuzichago na buildcha your followers na kịta na ọ wago onye na-ese ndiri nwoke vidio ifelada eme gị kụba ọkụkọ na-echefu onye kwụrụghị ọdụ n'udu mmiri ee eh, kịta ọghọgo irresponsible woman mana mgbe ị na akpọ ya ịkpọbute na yo platfọm ime ihu ka enwe onye nzuzu ị na-abọ ụmụ ụmụ that's ahapụgo dis struggle what can you do in this struggle what can you do gụnwa bụ a nobody gịnị ka ị ga-emenwu ị na-ewetara m ọnụ na nji mee gịnị na mụ na ga ama nnọnwụ na the same platform fuck of beach who cares onye ma gị how much ka e ị na-eweta na ipob ịdụ bizi na-akpali people na contribute heavily na ipob ị na-ewetara ha ọnụ without your ego mala with south africa ego south africa onwe value onye nzuzu dị ka gị ị na-elewasị ọnụ ị na-akụ ekwu eme ọnụ emegharị pụta ka ọnụ sọsọ gị ụmụaka ọnụ chukwu kpọkwa gị ọkụ vagabond vagabond ikenga atụrụ a na-akpọ gị ikenga uru agụ ndị a na-akpọ ikenga ọ na-akpọpụ imi ndị a na-akpọ ikenga ha ọ na-akpọpụ ntị ha ọ na-akpa isi irresponsible vagabond ị na ekele to ikenga ewu agwara m gị m afọ ịkpọgo m afa let the war begin ikenga m waiting for you bring it more on bring more on ka ala gbaa gị bring more on ị na-apụ ala onye asịrị dị ka gị ibego udu bizi na contribute heavily na this struggle ị na-achọ onye ga-abọdi shem every time i stage ihe ka ọnụ wit ụmụ nwaanyị ifela ada emeghị ịpụta ị na-eclaim what you are not ị na-eclaim what you are not eh? what's the meaning of ikenga gịnị bụ the meaning of that na ị na-aza onye nzuzu ị na-elewasị ọnụ ọnwụ ịbịa ọma ọnụ ka nna kpuo because of that na a na-escrim my video na redio biafra obi a na-agbawa gị ifrogo na daz ịpụta ije na-arụ bụ shoulder with biafran child ịmadat na ọka gị in all ramifications can you daz enwe ike stand go na stand ya biafran child ịpụta ị na-arụ bụ shoulder wit him onye nzuzu dị ka gị jelosi jelosi idiot biafra child nọ n'europe o na-elive fine with his responsible family ịpụta na south africa na-eme ala ye agberodokago tout agwana ngụ we don need tout in this struggle anyị need tout like ike ngwuru agụ na this struggle ị na-akpọ m afa uche ha obodo na people who advise me to leave you chineke bụọ gị ọnụ ewu see let me tell you people as far as this struggle is concerned we are all equal ifo as far as biafra struggle is concerned onye ọbụla dị equal onwe onye ka ibe not even idiot in south africa everybody is equal maazị nnamdị kanobu the leader of this movement okwebeghị ụdị uko dis idiot na-eko onye nna ya enwero sonem onye na-enwero single sonem bata na ipob na-ebuga ị na-eko onye nwa nna gị what is your sonem who know ịpụta iwere ụmụ nwaanyị ndị ọzọ edazi ụmụ nwaanyị ma ebi nwunye dị mma gị a na-akpọkwa e, e, e, egwu atụ ndị mekiri moni iwere ha dazi na-eto ọnụ gaa make your own money ka people mara afa gị egwu atụ yes my own na my own our own na our own ị na-eklem riches ndị ọzọ your brothers nwere ego your family what about you ị na-achịgharị attachment ụmụ nwaanyị onye ifela ada eme ịdụ responsible je na-ele ihe ụmụ nwaanyị ị maghị eje na ele onwe wite ihe ụmụ nwoke na-ele ka ị wee na-akụ asịrị nwoke na-akụ asịrị ọsọ ọsọ egosipụ na dad ya ejeje chọọ biznes ụmụ nwaanyị na-eme ka asịrị wee na-abịa mụọ mmụọ ị na-akụgharị asịrị onye ile ncha ewu iji otu da can not keep iji otu na-enweghị ike imechipụ ọnụ ya ị na awagharị ile nwaanyị nke ijidere ịkọcha ijide onye nke ịkọcha nekwa na achala ugo ị na-akpọ m ashawo nekwa kwa na ugo ebe m na-agba ashawo ọgwụ onye gbawa asawo gbacha ọpụta join ya ipob that idiot ị na-eklem that she your wife ọ nara agba ashawo ọ gbaghị ashawo ịma mgbe eji mụ ya ịma ebe o si bido did you know where she started from ọ na m doctor doctor that is always dodging inside house every time ọ na-ehopu na facebook monetization ị na-abịa asa anyị isi as if that we have not seen doctors people that are doctors ade ade john eti azụ n'ofe ị na-eklem your wife is a doctor don go and treat bp na ayaro pụta ebe a bịa lewasịwa ọnụ wit achala ugo onye ala ndị agụụ husband and wife agụụ na agụ ị na amonitize page ịpụta ị na-ewetara m ọnụ doctor doctor us eh, citizen us citizen gịnị mee gịnị ka o megide wee bụrụ us citizen ịjụghị ada question ịpụta ị na agụ achala ugo na sị na mba ashawo na mba akwụna akwụna ka di m jidekwe ego ka ị kọwara otu nwunye esi wee bụrụ ashawo ka my husband gị aka ka ime explain to him ka ọ gbajie ego ka ị onye otu si wee bụrụ ashawo onye iberibe i don't blame you iche na that my husband ya pụta na social media gụna ya na brag gụna ya na-agba asịrị ewu dị ka gị ị na-akọ m ọnụ di nwada achara ugo na ya dị single maọbụ mebiri that I'm looking for husband don't worry wait for my husband to catch you ka ọnwa nwa kpata gị aka ka ikwete dat na kacha ma bụrụ go ewu Eh, eh, eh, before she can broadcast on radio biafra ekwu ekwuemeshuga amarị ha adannegu nugodu di ekwu ekwuemeshuga amarị adannegu first recommend ya ọkwa ịma people na struggle recommend ya adannegu to them ụmụnne gị ndị nwaanyị kpaichaa ha di onye ala ị na-elewasị ọnụ dọkịta na ahịọ nwunye gị bụ dọkịta dọkịta ndị facebook dọkịta ndị facebook monetization ewu onye kọmentị odilitipụ e, e, e, onye ahụ echere na ndị dọktọs na-anọ n'ụlọ ọgwụ echere na dọktọs na-ebi na ha na-anọ n'ụlọ ọgwụ stedi ndị ala dọkịta na-agụ kọmentị na na live vidio ndị eghe n'eghe ị na-abịa asa anyị isi taa get out you are nobody you are a son of nobody go and sit down my friend you are you are an idiot jee nọdana ọ bụrụ tata ka afọla awụsa na ụta denada na my friend ị na-eme mkpọtụ too much empty barrel dịka gị don't mind him empty bucket na-emegharị mkpọtụ achala ugosi gị ifela ada emego because of that na m bịakwute egwu some time ago sigo that you to teach me how to broadcast on facebook ya ka iji wee pụtazie kpụrụ m n'ọnụ nje aghọzi your slave you na-enenezi m you don't know what i can do you na-enegle dad na-elukwuzi down on me because of gini who made you chineke kpọkwa gị ọkụ ka ebe isi wee bata ipob ex convict ex convict ka ebe isi wee bata na ipob ewu ị na-akọ akụkọ kriminal na-ebugharị egbe izuchi oshi na ịbata na ipob bịa na-ekele m dat na monsa abụrọchukwu kere ewu kere nke ihe imegido join ya ipob are you not from somewhere before you join ya ipob the same thing with me i si from somewhere join ya ipob ị na-apụ ala amụrụgụ mụọ ipob amụrụgụ mụọ ipob adaza amụrịgụ n'ime ipob onye oshi amụrụgụ n'ime ipob vagabond ị na-akpọ m asha ifela ada eme gị ifela ada eme gị ịkpọrọ akwụna akwụna dobe n'ime ụlọ na ekile m ị na-anụ nwaanyị gosi anyị pictures of your wedding pictures iji wee nụ ya gosi anyị ya akwụna ike akwụna akwaga steshọn ọwụ onye ọfụọ ọ batara na ọ hapụ united states batara na south africa ghọọ dọkịta ị na-abịa akọm ọnụ your husband should be the one responding to you to, to me look at you otu ya ide nobody dị ka my husband will now condescend to low then I respond to you ewu atụrụ mọkakwu don't worry mmemme ga-alụta since my life ihe a na-akpọ gonokakus ma efozie nke siflis dis girl pụta oweludaz owelu ihe na-abụrụ eziokwu bikos ụmụ ọya ọ na-ebukọtasị n'ukwu akwụnakwụna ọnya ka o ji malụ ka ọ na-adị ụmụ ọ na-ebukọtasị n'ukwu akwụnakwụna ọnya ka o ji wee malụ dat na mmadụ na-enweta gonolia nweta siflis nweta nke nwa amaghị m ka ihe ọ bụla adị gbatu dịsi idiot pụta welie na-ekwu okwu onye ya na-emegarịrọsị na onye ahụ bute gonolia ọ bụrụ data na ibutebe ego n'onye ka ka isi mara ka o si adị onye piom piom piom ị na-eweta m ọnụ you can never belong in the same group with Ugo, chukwu kpọkwa ọkụ who cares onye ka ịbụ ịbụ onye ifu ewe eh, uche oke bụ mefọ can live ipob who the heck are you you a son of nobody nwa onye ma gị na ị nwere surname gịnị ka ị na-eme na ipob how much have you contributed na ipob ọ ga-ejebe ịpụwa yawa gị biko come on get out beach. come on fuck off come on go to hell ọsọ si na strọgụ apụọ si na dị strọgụ zụtụpụ onye ala ị na-elewasị ọnụ ọnwụ who know you onye ma onye bụ who know you ikenga ikenga uru agụ onye ma onye bụ na dị strọgụ ịpụọ na dị strọgụ gị na-eme who cares people people dad people ụmụ otu esi asụ oyibo people dad do coordinated ma ede afa ha ma e defend onwe ha most of them ahapụchago dị strọgụ nweghị onye kwuru okwu ọ bụrụ daz ọ bụrụ a local dịka gị ọ bụrụ iti dị ka gị ịmakwa na ịpụọ na ipob makwa nọ nnukwu ihe ka ọ bụ nyere anyị at least we can now have peace ọ bụghị everyday steji ịkọ ọnụ ịpụta ịkọ nwaanyị ọnụ dimkpa na-akọ ụmụ nwaanyị ọnụ ifele eme ozu gosipa anya ka iji wee na-ele attachment ị na-achịgharị attach na south africa ifele ada eme gị ịchọchala obodo ị ga-ebi fụrụ ọ south africa ebe ị ga-adụ bizi na-akọ ọnụ bring it on ọkwa dị ọda time 2020 imechara vidio tretinye m that na ị ga-esend ndị mụ nwarụkwa ma na anọ na naijiria ike nga nnegwu mmụọ ọfụma bring it on i am challenging you today mụ maka a na-akpa aja nga ọ bụrụ na your mother nwụgwọ ọfụma bring it on send their thugs to come and beat me send people to come and capture to come and kidnap me ikenga m challenging you ịma that na ịbụ son of egwu atụ dat na your son and bụ dad egwu atụ ikenga bring it on on me bring it on dad ka m gbajie gị ka m gwago na enwe nwaanyị ka nwoke mgbe ka my husband ga-apụta that is ọkwa ịchọrọ ịfụ di m don't worry that is when my husband will now come out ka m gbazie mkpa na ibe onye ka ogo mgbe ahụ ka ọ ga-apụta gbaelugwu fim ikpete ịgbafuo don't worry send thugs send criminals to come and kidnap me send people that will come and monitor me that will come and kidnap me send ha ọkwa you daz you threatened me 2020 ọkwa ihu daz iji iji maka na m nọ grand na-agwa m okwu i don't blame you you ran to south africa onye oshi gịnị mere iji gbapụ from nigeria gbana south africa are you not a criminal ikenga ọ bụrụ oshi ka ị na-ezu gịnị ka ị na-alụ gịnị bụ your job gọna ụmụnne nwe onye dị na mma go na your elder brother gịnị na ese na ya ahụ emetụ jealousy idiot jealousy o nwere nwanne gogo na ya na-eghe ọnụ o nwere ụmụnne gogo ya nọ in peace ị na-elewasị ọnụ na IPOB because I don want to talk ịpụta ị na-eme otu onye ma gị taa mechie ọnụ n'afọ na asa gị kọmọn afọ ọsịsa na onye afọ ọsịsa afọ na asa gị oh my sister no mind that uh, that uh, wey dem dey call ikenga e look me finish come call me ashawo today e say im mama na ashawo no be me e say im mama na ashawo no be ashalugo ikenga open this mouth and say that mother ashalugo is ashawo eh imagine that vagabond i have not done anything to this idiot i have not for one day speak as in tell anybody evil about ikenga i have never gossip with ikenga's name for once anụmanụ chineke na-akpọ gị ọkụ ị na-asị mmụọ eh, eh, eh, onye ile white kpọpụta adanne ka anyị chekee ya bring out adanne gị kpọpụta akwụna akwụna ahụ ị na ị na-anụ bring out let us see na that ka anyị fụ ya kpọpụta ya onye ala ịkpọla akwụna kpọkpuo pụta kịta na chineke kpọkwa agha ọkụ itinse a iche na onye ọbụ you think say we onye ala ị na-akpọ other people's wife ashawo ịma na mbụ nwunye mmadụ akọlụwụ gị o oh, oke akọwabeluwu gị ịma na tinachala ugo bụ nwunye somebody inwe ha idi abi ị ga-ama ya today ọkwa ifo taa ị ga-ama na tinachala ugo bụ nwunye mmadụ ị ga-ama ya anụ ọhịa ewu kwuo pim ka my husband the dog van van van spik. jos kwupụ pim tazi ka ekwuchi onye bụ gị tapụcha ị na-elewasị ọnụ the reason why ha will call her name eche that means that ị gaghị akpọ afa m that you don reply to local people why you jizi kpọ afa m ewu mr high class mr high class na-enweghị blọk benne eh? ị na brag that you are in south africa have you built anything in your father's house ị nwere anụ obi onye ala onye nzuzu gịnị ka ịlụgo onye na be nna gị what have you achieved every time i buru ndị nnewi n'isi onwe onye nnewi madat nịnọ onwe ihe ị na-emelụ ndị nnewi onye nkewa dịka gị ibu tribalistic bata na di struggle every time ndị anambra ndị anambra anambra ahụ gbọ we are full as anyị da ashamed that na somebody like you si from anambra ihe na na-eme anyị that na a tout like you si from anambra ị na-achọ onye ga-agwa gị okwu Uh, uh, that is our that is mma mm, agbasasị taa so that next time you will mind your business ịhapụ m aka na ị naghị agbachu m chineke na uh, daazị chineke agbachubere m kedu ihe iji agbachu m ike nga are you black why are you blackmailing me why are you blackmailing me nga uru agụ eh imagine my sister eh calling me a shower that I'm a prostitute, that I uh, uh after prostituting, that I join the struggle. Eh? Nwada Chalugo is irresponsible. All that thing that happened in Anu na South Africa, Onya do responsible. She's the person do responsible. Bring it on. When Nyaputa, Dr. Kobu, Nyabia, that's she should come and show herself. Ndị nzuzu ndị agụụ ndị agụụ na-ehopu na na na na Facebook money ị na ewetalụ m ọnụ asị ngụdadat na m na-eme ihe fesbuk mọni do I look like onye na-eme ihe fesbuk mọni otu a ndị iche na-ego fesbuk dobelu m like that onye nzuzu ketụl calling pot blak ụmụnne gị ndị nwaanyị onwebeghị nke nwoke kwekwere ọnụ na nnewu onwebeghị nke nwoke kwere ọnụ mmadụ na-ebugharị ogiri everywhere ifele ekweghị bịa na fesbuk daz na ewetalụ m ọnụ ịmakwa na ịmara ife ụmụnne gị ndị nwaanyị ha ọnụ adị marid. your sisters are they married onwego nke nụrụ di ewu dị ka gị onye nzuzu ịna ịna ịna ịna dazi na-ewetara achala ugo ọnụ for your mind now you have arrived imego arrive amalugogu ibe odogwu chukwu buo gị ọnụ son of son of vagabond onye ala facebook doctor every time ọ nọ na your bro eh, eh, eh, na your comment section na-edelete comment ndị mmadụ doctor that supposed to be in the hospital ọ na ya na comment section na facebook na-agba asịrị husband and wife na-agba asịrị ịpụtara ịkụ eme ọnụ anyị better ekwu eme na ekwueme that na eme nwere ile ngada or his fault that na mmadụ nwere ile ngada ọ ihe eji akọ nwoke ọnụ ọ ihe ike nga kwesịrị ịpụta welu kọọ eme ọnụ ka e ike nga nwere ịpụta were ile nga dị ekwu eme nwelu wee na-akọ ekwu eme ọnụ this guy na-ekwuwa ọnụ na this struggle if care is not taken this eh, chibuze egwu atụ he will scatter this struggle o nwere ike ichase a lot of people out of ipob because of ụdị ọnụ ọ na-akọ people ị na-elewasị ọnụ rising sun please nobody should calm me down because ọ bụrụ na your wife maọbụ your sister ka dis vagabond in south africa kpọrọ kpọrọ akwụna akwụna i don't think that na ị ga-eteki ya lightly i don't think that na ị ga-asụwala onwe ya ịma na eburu ozi onye ọzọ dịka ebu ukwu nkwụ onecha m anya sị dadat na e, e, onye gbaba akwụna gbachaa ka ebe m gbara akwụna ha many men gwa egodat na mụ na ha gbara akwụna onye gbara akwụna gbachaa ọpụta na strọgụl if you ikenga look let me tell you if you cannot be in the same group with us fuck off bitch onwe onye fụ gị get out and ọ bụrụ na epụrụ ifela egbuo gị ka m fụ ihu ị ga-eji wee bata egwu ịdị important ihe ị na-aghụgha ihe ị na-aghụgha ghara ịpụta ị na-akọsa ọnụ ihe ị na-aghụgha ị na-alụ ọrụ more than me gịnị ka ị na-alụ how many people na-abịa na your deserted page page that's the page agbara ọsọ na ya the second page ị na-arọn upon no husband and wife na-arọn the page upon kwa page husband and wife na-arọn that ịpụta na ọdụ dry page of 130 gịnị followers nyakwa ya eji bụ email comment 10 people can not comment you should be ashamed of yourself jee jụọ onwe gị ajụjụ ike nga mend your ways the so called doctor said that na ị na-anụ she is not giving you good advice ọ na-enye gị good advice jụọ onwe gị ajụjụ mind him nwa eze akụ every time that this guy akpụrụ ya n'ọnụ oh he blocked you today stop going to his page nke ihe ị na-achọ na peji onye na-agba nsịrị onye na-achịgharị attachment na south africa what are you doing to, uh, uh, in his page eh? nwoke ọ na-akpali that time don't mind him ọ ga-blọk gụ bikos ahụ ya na-asọ mkparị mana every ọ na-akparị pipụl ọ pụta omepe ọnụ this drug is not for women. this ipob struggle is not for women is not for women oh. mana nwunye gị na-anya na comment section na that's na delete people na-achọ ego ị na-eklik mmadụ face whosoever click mmadụ face ihe ike bịa na ndụ gị ikenga ama m dat na ịnọ ebe a o nwebeghị ihe ịfụrụ ịbụ vagabond ikenga ịbụ onye oshi onwe ihe pasitara you a son of nobody i keep telling you ịbụ son of as far as this struggle is concerned you a son of nobody o nwebeghị ihe ịfụrụ ị na-anụ akwụna pụta na-ewetelu m ọnụ ịkọla akwụna akwụna dobe n'ụlọ na-ewetelu m ọnụ ị na-ewetala achala ugo ọnụ wite akwụna na ị na-anụ onye ala living together marriage dad living together na marriage ewu idubizi na-akwa iko si na ị na-anụ nwanyị. ji na ebi ji na my sister beg hapụgodu m fos dis nyụrụ nsị n'ọnụ so my people gịnị ka m na-achọ ịgwa ụnụ tata ihe m na-ekwu bụ daazị onye makwa dis boy a na-akpọ chibuzo egwu atọ kwụsị n'ike ngaba afọ ya ka asị na ogene that person should him onye ahụ jekwa chie ya warn onye ahụ jekwa ọ ya ọfụma maka that is ọ ihe ọ na-asịgharị asịrị na eh, eh, ipob ọfụ onye na-emewe ọfụma ọ na-ejelọs onye ahụ ọfụ onye na-alụ ezigbote ọrụ obido na-edaz ọ na-enwe anya ufe bụ onye ahụ nọ enough is enough by the time I will come out here next ọ ga-ada egwu ikenga enough is enough for you be warned iri adụ iduo onwe gị iri adụ ị ga-adụ onwe gị ọkwa ị na-edobe arụ dat na you are bigger than insult na nwaada achala ugo ụjọ ada atụ ya ịkpara egwu chineke kpọọ gị ọkụ chukwu bụọ gị ọnụ ịbụ onye ala o nwebeghị ihe ịfụlo nke awa obele ịfụrụ ọgụ ị na-eweta master profit ọnụ ịmanat na masta profit ka gị mma ewu ị na-akpọrọ e pepụ jelos anụmanụ a nobody short thing very local short idiot ọ pụta ọdọnalụ n'oche otu a iche dat na onwere iche na mmadụ ịma anọ akakpọ ịma anọ dwaf ị na-ewetara anyị ọnụ see my people please i don't want to say much achọghị m ikwu okwu too much ihe m na-ekwu obodo na everybody gbara ọgwụ ya nwefu na this struggle isi that that na ịchọghị ịnọ ebe tiri your fellow eh, media warrior you live you can live without insulting anybody you can live without calling people's name yes you can live without uh, tarnishing people's image without calling nwada achalugo ashawo you can live so bikonu onye rie adụ ya onwe ghọtago so that is it anybody that want to call in okay Chineme Biafra that is it ji na ebi ji na iwu will not understand ị gaghị aghọta ị gaghị aghọta e, azin enobody ịpụta kpọọ m ashawo for nothing gịnị ka ọ ya asị mmerie dukata ihe ọ na-ezuzu ọ na-amachagharị ọ ndị mba ka a na-amala ọgọdọ mkpụnala ike nke anyị ma onye ebe anyị maka isi bido onweghị ihe pastara onwe bụ azin anyị ma stori gị anyị ma akụkọ gị ịpụta na fesbuk ị na-etogharị ọnụ hello. hello. ọmalịchọrọ ada achalugo. ee good evening maazị. Thank you, ma'am. Udodi, Udodi. on Life, are you watching me live? Yes, I'm watching you live. Okay, you want anything to say? That's what I'm saying. Okay, Ngwaganilu. Um, somebody should pin my number. Type my number. Let me pin it, please. All I want to say is that mm. I just want you to know mm. that we are solidly behind you. We love you as a sister. We love you as a Biafra. We value your contributions towards this struggle. We respect you as a woman. So therefore, we cannot have anyone mm. insulting our ladies or trying to demoralize our formidable media warrior. At all. We don't, we don't encourage such. Exactly. Nevertheless, I still want you to calm down, okay. relax your mind, drink water, okay. feel good, let it flow. At the end of the day, we will have that victory. And after that victory, we will take stock. Everybody that has done one thing or the other in this struggle must definitely pay for it. He said, Ada, call me on the other number. Ahmad, call me in the other number. Hello? I can hear you now. Okay. Yes, yes, my dear sister. So please, after this today, mm. I want you to re repeat or continue um, wasting time talking about this guy. Okay. So. Let's just uh, let's just give him that benefit of doubt. Believe I believe you have received the message, and he, um, I believe he will take his correction as well. Okay. And whenever I see him on his platform, I make sure I call him and make him understand that we have only one enemy, the other side. We don't need to be talking about each other, I mean, antagonizing each other. It doesn't make it. sense. He started More especially when it has to do with our genuine sisters. We take them, we, we, we need to protect them with everything we have. Exactly. So we can't, by any chance, try to do anything to hurt their feelings because they are You guys are doing us so proud. You are normal to Biafra. And uh, Sitaiji, you know? Exactly. I respect you guys so much. I know what you guys stand for. I know you guys are here genuinely doing the needful without anything mm. attached. So, please, my dear sister, I want you to just calm down and uh, let us focus on the ball. Thank because you so the, the goalpost is different people facing us, we need to score a lot of goals in their post, in the Thank post you. of the enemy. Thank you. Thank These are distractions. Don't eat them. Thank you, Mom. And may the God Almighty con- continue to guide and protect you. He say, he say, he and say. encourage you with everything you desire in life. He say. Remember. Ndewo. Bye. Someone is Hello. Ee maazị gịnị o ndeewo maazị. m na-akpọ gị from uh, calling from Atlanta Georgia Akamwo Osoro Okay. Um, I'm following. Yes, I'm going to follow your program. Okay. And um, hey, money could not win him. As a matter of fact, let me be honest with you. Okay. All the more time, I said all the matter ịma ọkụkọ ihe aka briji kwuo ka ahụ ike ọkụkọ it's a good a mere ne mere na i don't like it why do i like it i like na for a simple fact that na ipob kwanụ awụkwanụ all these ipob ipob uh, uh, one family I, we not stupid in the sense that na we are watching and observing ịchịtara maazị nnamdị kanụ kwụ maazị nnamdị kanụ kwụsịra na ọ ga-eme gị na his mission will with by biafra after that ya eme gị you know, he, you know, he's not going to tell ọchịchị na biafra you know, once you know, it's been restored. Exactly. ọ nwere so many of us nọ here abaha na-emebuga and the rest of it. Hmm. at least a maara m when that time comes o ga-abịa ka ọ bịa zụọ ihe ọ ga-azọ at least a ga-ọwa ọwa ga-atụ the vote ọ mana iche ọdụ otu ọ bụla onye ọnọ si they may behave one after the other. This guy is so correct, and I follow him so much. I follow him. Once he comes online, you know, I listen to him, I share his program. Me too. After this man, a few days ago, that was when Jamal and this guy was now. Uh, his pomposity is, is, is of this world, I've never seen somebody that likes to brag a lot. Okay, check this out now. You na this You can, was some, somebody making it, you can do it. a broadcast without even calling somebody's name. Exactly. Never, never, never, never Metu, Martin Metusola. Uh, eh. Metusola has been, uh, it has been against all these mandates, all these pastors and all these preachers and the rest of it. Whatever. Then, ọ kparịrị nwunye Metusola, tụtụrụ nwunye finish. Yes. So even when the two can make come online help for somebody's name, but he will do what he's doing. You know when the guy will not mind oh, this is to tell you that the guy am mind For him to come out, they will not, you know, about me go attack, you know, personally, plug that name, what I go, all is very, very bad and very, very sad indeed. Hmm. What I go. Mm. So what I'm really trying to tell us now, we are right behind you. We know who you are. You're doing a great, great job. The guy, eh, ọka mma like i said ihe mere ndị mmadụ ome at least ihe the leadership they are, they are watching they are saying all the time ha ma onye nwe onye if they stupid the leadership ma onye nwe onye but when they taking observe how they are taking note of each and every one of us each and every one of uh, all these uh, kind of all these uh, media warrior ikenga uh, is really really doing wrong to himself he he started out very very well just like onye ochie na kpọsa mọ nepa started very well until abakpọsa ha the guy doesn't know about. Uh, you know, everyone else on the way. So I'm just trying to say, if I know you really upset, well, I can see from your expressions and everything, I'm not going to know that I won't have to be upset. But if I deal now with this situation, it's a good thing. Deal with it right now and then just let it go. I don't have to Zoko again. Use Zoko, that poor guy, that is when you, you know, reattack him. Yes. Over him thereafter, if you, if you fire me, I fire you. I'm going to comment them. If you fire me, I fire you. Exactly. Uh, Thank you. Thank you, Mazi. Thank you so much. Thank you, Demo. Eh. Hello? Hello? Hello, Mother Charu, good afternoon from here. Uh, Mazi, good afternoon. Demo. Okay, Mother, my name is uh, Mazi Chukwebuko Keke. Okay. I'm calling from Ivory Coast. All right. Daniel Mazi. Am I coming out clear? Yes, yes. I can hear you. Okay, Wanda, please, I will start by saying that uh, you have every right to be angry. Okay. And uh, it is natural. Yes. Having said that, I want to say, say, say the, um, to the um, enemies mm. that uh, this is an in-house uh, family matter. Okay. So we know how to settle our matter, but we have every right to be angry exactly. when anyone offends us. So let enemy have this understanding. Now, uh, the other aspect in this struggle that we are into, nobody is bigger than other. At all. I used to tell people, I used to tell people, in, in this world, why there is problem is because some people see themselves as the almighty, while the other people are less human. Mm. And the same mentality is being found also in IPOB that we are preaching to everyone that this is exactly what killed Nigeria as a nation. Though we know that Nigeria is not a nation from the very beginning, but at least the mindset of Nigerians, we want to eradicate it from IPOB, the new nation that we are building. So, hearing such statements from our our own comrades uh, it is not welcome. Let me say that um, even if I condemn him, I am not accepting what he said, you, but I'm correcting you. him and saying, mm. nobody, hello. Okay, so in this struggle, nobody is superior than the other. All of us are equal. Exactly. This is what we call freedom. Mm. Freedom has no limit. Freedom has no limit. why is our people always look at themselves as a as a you know yeah. if you have money the other person has no, no money oh. that is does not make the person less human if you are in another country and the other person is in village it makes you there is no difference we are all human Mas, this is the message you. we are trying to pass thank you thank it's the message you, that we are equal in everything thank you You know. If you if you if you buy something now, you need a ballot pusher to help you. That means he is the, on, on, at his own duty post. Everybody in this struggle, no matter how little you are support, even those who do not have financial uh, buoyancy to to support this struggle, but in one way or the other, they are making their own input. All of us are contributing. Why would you? a warrior who has been experienced in this struggle will come out and begin to boast that uh, nobody is like him. I, I see it as a mistake. He made a mistake in his statement. he made a mistake and he go, he's going to rethink about it. and they come out and they tender apology. I'm not even expecting his apology, but uh, sometimes uh, human beings, we are full, full of ego. But I want us to read. Hello? Am I coming out? Yes, brand, you're up. Okay, thank you. So, in my conclusion, nobody is bigger than the other person. We are all equal. We are free born into this world. Our mother gave birth to us freely. And if she refused to bring us out the day we were born, mm. all of us will die together without our mother. Therefore, how can I see another fellow comrade or another human being and be to the person? Oh. So this is where, what I want to contribute in this uh, program. Please, be angry, but please, as you have said your mind now, please let it go. Let Thank us move Thank because you. we are going somewhere. All Not right. until we get there. We will never relent. God you. bless you. chukwu kpọọ ya ọkụ kpọọ his apology who cares apology come on ya Jesus get out chukwu kpọkwa ya ọkụ ọ na-emere onye apology apology ka ọ na-emere which Biafrans onye nzuzu share the video share am the video oh share the video. ee ada adaoma good evening from my side. good evening good evening good evening. Good evening, wonderful people of Biafra, friends of Biafra, people of goodwill. Nabarika Efe, one of our Abirobo Biafra from Ugeli North, Orogun Province in Biafra land. Uh, eh, in Shalugo, Abel, just give me five minutes. They time you oh, five minutes reach, cut me up. know, Maybe I still not reach that time. No wahala. Uh, I, know you know say every time if we most of us they broadcast, I will go there if I have chance to Pade uh, lucky to meet the broker. I go say, oh make una um, speak English or make I hear. Mm. The only mm. person wey if I go for a program wey dey speak English na be Mazi Metusela and uh, eh, Biafra child Nwachineke. Uh, eh, uh-huh. So Mazi Prince Darlington, Sister Acha Lugo, uh, Ikenga Oruagu and uh, Mazi Uba, I no dey hear if they dey speak. So I don't know when Ikenga they call you that name when she when be say in call you. Okay. But before I go to I go come put my mouth for that issue. Mm. Make our first support draw Biafrans attention to one thing. You see this night, eh? They say if if e something dey uh, eh, bad fruit or bad root they grow they come Now that from that place now you go for cut Not allow that tree to grow, to come get strong foundation before you come dey find how you wan take cut am. Wetin I dey try to talk? All these things wey some people dey clamor to dey say Ikenga do, Ikenga no do. E don tey wey Ikenga dey do some of all these things. You understand? Just yes. that say e no touch some of them or some of them na people wey dem no like or na person wey dem no like na Ikenga dey do am to just like from uh, words fireworks wey kenga dey use mm. no be to no be no be you be the first person mm. no be mazi metusana be the second person or then be the first person mazi uh, ikenga um, mazi metusana wife wey wey dey say insult i no hear am but na when prince danity dey talk am now i say yes say he also insult uh, mazi metusana wife mm. so this will not be the first time ikenga no get friends. Ikenga no get friends. Even if una dey see anybody with Ikenga today, Ikenga go fit find that person tomorrow. Ikenga no get friends. Exactly. is one thing una discover about Ikenga. Mm. So everything wey Ikenga dey do is there. When some of una dey see because he never touch person wey una like or uh, because the the, yeah, the way they talk am uh, mm. no e no dey offensive because una feel say eh e dey beat the person no e get some kind thing wey be say person go dey do even me sometimes e get some kind thing wey i go dey do the action dey call my at ten tion na tell me say ada this thing wey you dey do so e don no be you e no dey pass your boundary But if the king that dey do dem go dey watch am these are people wey you don first train these are people wey you been train If you talk to your friend or even for this struggle, I talk about this for this struggle, we get friends. Yes, we get friends, but you know me say when it come to our friend, if our friend dey do bad, then we no go talk to them, We will fit talk to them. but you fit get the manner and way when we go take talk to that our friend. Especially if that our friend never attack the Biafra struggle, he never attack IPO, he never attack the leadership. He get the manner and way wey we go take talk to them. You understand? Mm. So, even speaking that do broadcast I don't know since when this matter take dey for ground. I never see video wey you do wey you take attack Ikenga. I never see say you don uh, eh, talk about Ikenga. Maybe e e happen me no see am but me never see am since when this issue take dey for ground. So if Ikenga come come out, I don't know wetin he say you do. He come come out, and no matter the provocation, he no suppose to use call you that word. Besides, him too still get work, him too still get wife for house. Him too get wife for house. He no suppose to use that kind of word You're not supposed to use that kind of word for you as a sister. As say use that word for you. Wetin you say make outside I call you? Wetin you say make another person for outside call you? You be you you be person wife, you be person mama, you be person sister, you be fellow comrade. If he use that word for you, na indirectly na im wife na im dey talk to. Yes. If he use that kind of word for you, if they use indirectly dey talk say na wetin im wife be, mm. na im be that one. Exactly. Because what is bad is bad. I'm not going to keep quiet, say, because everybody for this struggle, almost all the female uh, media warriors, they don't come out. mm They don't come out. Yes. It will not be you for years, it's an zero and myself. So if the country use frustration within words or anything, anybody at all, to come dey use that kind of word for you e no e no make sense. i'm telling you. so for the person wey they talk say eh, ikenga no dey share anybody brokers ikenga no dey share anybody brokers na today now na not say ikenga no dey share anybody brokers no be only brokers ikenga no dey celebrate with im fellow comrades wey dey celebrate ikenga no dey do with wetin im fellow comrade wetin im fellow comrade dey do me surprise say na now una come dey see the fault okay because ikenga don touch where una like And then the things of people. And the things of people in there, they, they try to, you they try to uh, address this matter. They, they try to bring uh, religion, religion. Uh, Biafra, um, Ini Achalugu no dey talk this issue concerning religious issue. If you have problem with religious issue and you are looking for where they will be saying it, na you dey find a book about Christianity or something. go and open your live video and talk about Christianity. Now this Christianity matter na say dey rub everywhere dey go na dey for under comment section. They found one figure for live video dey talk about religion one i go go dey comment una comment put for that place make una dey use una head make una dey use una Eh, if una dey see something dey come small small, make una dey try to cut am off. Make una learn how to cut spade a spade. Regardless whether you like the person or you no like the person, when the when the person do wrong thing for the person, if you like make you make you no like the person, tell the person say this thing wey you do you no good because tomorrow you go reach your pop. Even the one those of una wey dey cry about religion say na something for dey defend Christianity na something for no dey defend Christianity. So then, you fight am for this struggle, you will be frustrated and you be looking for something. Nobody who will come and online live video and defend you and nobody will be there exactly. enjoy it while it lasts enjoy it while it lasts so ina chalogo ina you know that i love you I and know. i respect you a lot i respect everybody you understand mm. no let anybody frustrate you for this struggle this time wey we dey na very difficult time exactly. no let anything frustrate you you understand yes. if e worst come to the worst wetin you dey see you no maybe e no good e no go well well for your sanity because the last time wey you talk say my enemy is depressed my enemy is depressed all of them come outside eh we are depressed eh i go take break go to church they don't know wetin we dey say as media world. warrior for your sanity and everything eh you can just take break take in fresh air eat well bath well sleep well uh, if you see your your everything see balance well you come back because some of these people they no understand wetin we dey face so eh, eh, eh, get anything when anybody wan talk wey ikenga wan hear ikenga na very na one person wey be say e get ite dey so uh, unless say you understand who he be then you give am im space ikenga get ite be anything one una the do so una no dey waste una time but ime achalugo na your right na you dey fight for nobody go fit tell you say do or may you no do but exactly. as a fellow comrade wey wan peace go say calm down iye ime i go say calm down Thank you so much, Ine. Idewo, Oye Biafra. Yes, thank you. Thank you. Ọbụna anụghị ụna anụghị amara m that na this guy adịghị share people's broadcast I never knew enwero m idea ọ free center ihe a niile bidoro gbapụsiba ka m bidoro nụbịa amarọ m pụta ọkpụrụ m n'ọnụ ana m eje na platfọm ebe nwoke na alaik ịta nwa ịta nwa ụbụ n'ụbọchị hello. hello. hello. ẹ máàzì good evening. Uh, good evening. Um, I tell you, I had a very, very story, you understand me? Okay. You know, the American guy, you understand me? Uh, if you tell everything, mm. um, you can guide the genuine this, this office. Let me, let, let everybody, let everybody. Can guide the genuine for this office. You can imagine the man can guide the genuine in this office before do this kind of uchemefo. Mm. Ikenga never condemn uchemefo. Ikenga never even one day condemn any person from Anambra. Ọpụta ihe onye ọ na-emebe Anambra Anambra Anambra Anambra Anambra. Ọ masị gị bụrụ ọ masị gị na emi ihe ọjọọ bụ onye Anambra. Ikenga gị protect gị. Ikenga na protect even the politicians from Anambra. Ịnya na emi ihe na Anambra here. Tọrọta mi. Ịbụrụ ịbụrụ ịbụrụ ịbụrụ my father, bụrụ my mother, bụrụ my brother. Ibi onye ọbụla get both my family say I can't this struggle. My, you, you mustn't get publicly, you can get publicly because a lot of people have died in this struggle. And not get any anything brother or sister in this struggle. You understand me? At all. Yeah, they make, because all the other people no my you can get no like South Africa, let's see what they do. You can get for self like this IPOP. You can get need to flex for this IPOP. You can get the genuine. You can get the genuine. You know, like, pure truth. Because all block from it david tyler fọlá ọnà ọnà ọnà south africa asụsụ ọnụ na-akparị metusela metusela ọla ọla aka ọnụ metusela is more than ikenga hundred times metusela mụrụ ọnụ even though nobody can can do anything ike enyi ya mere metusela gay this guy is trying to discourage women in this world unu jụọ this guy kịta o nweghị ihe m All those things that he's doing, those things that he's doing, even people, even he himself is in South Africa there. na na South Africa ha ndị ọcha bi eme South Africa ji anyị wapụ ndị ochie o kwesịrị isi okwesị na onwe ya anya na South Africa ha nọ na-akpa akpa obi ahụ ọ gbata na be ya abụkwa ibu nne elu nwa n'ụlọ anọrọ ya na-asịgharị onyeisi n'aka ihe a ihe niile ọ na-eme abụghị ihe obodo na-eme ọ dị na-ekwusi onwe ya na-eri na-ele ele ya taa asịnụ ụmụazị ibu ntoro fesas prọfesa m mbido wee kpọọ ya bọnet lokal ha na-eme ka ihe ọ na-egwu mana ọ of dis edise m biafra eh, agiteshon adị ndị ụlọ abụsata ndepụta nne ya nsị ka nsị ya program ya hmm. mana ya wepụta kịta na-abịa na-afụ akpa obi ya na-akparị ndị mmadụ ya na-eme ihe abụ taa ihe abụ mgbe anyị na mana ya m ihe nchekwa ya ọbụla ya mara ọkwa asị nọ soja go soja kọm ka ha na ka ha na-apụ nke a pụọ anọda pipụ ka na-abịakwa onye na nwe mmekọ ebe a nọ m n'Europe ebe a enwere m ike mpụtakwa echi niile ọbụ na ebibara na anọrọ ọnlaịn ụmụ amekwa nna na anọrọ ọnlaịn tụtụ awa amụọ m na ebido na-apụtakwa na-eme ọpdeti ihe na-emenụ ha na-eme unu aprishie bikozi onye amụọ na unu na ebe mmatụ unu asị mene ọfọs anyị na-anọrọ n'ọrụ wee abụrụ ji ọ bụrụ ọrụ abalị ka ị ọ bụrụ nke efi ọ bụrụ nke ụtọ ibike ya bata ịga apụtakwa sịkwasị steeti oripen n' iroopu ebe ị nọ ọbụla ọbadịkwasị ihe iroopu niile anyị pụ ebe a each country were the law anwụ otu otu na-arụ ọrụ na ọ bụghị ọrụ abịa ịga ọrụ a dịrị gị isi ebe abụọ abụọ nwere ụzọ ịrụta ịta wata ịbata adanne ike agaghị adịghị ibe n'isi na ọbụla anyịnụkwa ya mụ anyị nwekwa nwaanyị ebe akwa abata ijite abata ma ọ bụrụ na ahụ ọpụtasị nwa gị ụtọ nri wee rie ịna ọdụ m na-egwu anyị na-akpa bụ ụrọ tin mana na ọrụ ọdịsị ewute ndị ndị pụta anụ na-akpụgo onwe ha nwa afọ hapụrụ na-agba onwe a na ama m a na-ewere ihe soshal midia na ọnwụnwụ kịrịkịrịkịrị na-enweta na yutubu ọ na-enweta na fesbuk ọdịsi ebuzi ha isi na ọtọsi na-ata ebe a anyị chọrọ ịbata na-ata nọ n'afrịka ebe ahụ ọ pụta ya na akụ eri akụ eri kịta na akwa hapụta dị n'anya ya ọ bụrụzi ụzọfe mara ụzọ atọ na okporo anyị na obodo anyị nọkọta na ọfụ abụ ndị butere anyị baịbụl mana ha naghị aga chọọchị nwe ha anyị mana obi si abụghị ihe abụọ pụta gị na ọbụghị ọka mmadụ apụta ọsị nwa zion zion ministry zion this world abụ mgbe aga ọ gara arụ gan ee ya tinye akụnụ ọsọ mbara ya mana amadụ na onye onye onye onye onye onye nwe bre ma obere nwa obere nwa nwa tiri igbo ka o don't mind him thank you so much maazi ndewo chukwu gozie mebi oh. biko achọm achọ m ihe onye nwunye mgbara ọbụla o yiri onye ọbụla biko hapụghị midia wọrịa biko nyefe unu onye anụ anya ya ifụkọdo ihe dị de steeti a na-emepụta na-agba ọkwa onye nke onye onye chọ ya nọrọ onye na-achọ ha awa ndị pipụ ka ha ga adakwa ihe biko ihe anya dị nchọ n'eja ebisi ike nwanne m ọ gara ọrụ ụlọ anụ anụgị kpọpụta dis boy na-ajụ esi a gịnị na-esere ogo na nwaada achalugo o nwere ihe ọ ga-agwa gị jụọ ya sị achalugo ọkọ gị ọnụ that ọ ga-asị gị mba kedizi why the jealous envy kedu ihe ọ na-ewuru m anya ọkụ kedu ihe ike nke uru agụ na-agbachuru m kedu ihe ọ na-agbachuru ma ọ chọrọ iji m wee guru odi satet peji peji nwụnyụrụ ka ọkụ peji nyụrụ anya ọ chọọ ka o were m bild odi peji banye ịkpọm afa dị iche iche ị na-eweta m ọnụ kọntinu bido na unu niile ka unu ha welu my fathers burial wee na-akọ m ọnụ onwekwa onye ga-epu ome n'ụwa ahụ ka anụmanụ apụta na owelu azin datina m reziri fund for my fathers burial na-agwa m okwu kwube na ihe sọrọ ọnụ but very soon each and every one of you na-eji wee na that's na bring him down welie na-agwa m okwu ọjọọ you will join my father wherever he is today ịkpọnụ e, ga-ajoin nna m emeghala esi ndere eziri m ego na akwamozu nna m ka ụnụ niile ha na-ekwu okwu dị otu a ụnụ ga-emecha join ya mpa achalugo ebe ọ nọ taa onweghị onye ga epu ome n'ụwa nobody is going to remain in this world forever ụnụ ncha ga-anwụ but one thing for sure bụ that na as ị ga-anwụ one day and ikpe ekpere ọ bụrụ na achọchọ gị echi afọrọ ka e nwee ndị ga-akwa gị ka ozugu hapụ ịtọ na mba because my father adum proud i buried my father yes i gave my father befitting burial which na everybody for ya so eblem m ụnụ nwa na-apụta idaze na-akọ m ọnụ ejikwa eme nke a mee nke ọzọ yes ọ bụrụ na tinereziere m fund for my father's burial ọ bụrụ crime ọ bụrụ alụ beside you did you give me one naira most of you na-elewasị ọnụ anụ nwe nwere daze nwere enyi of you nye m ego every time i ya na-agwa m okwu ee eh, dati na emelu nke a mee nke ọzọ bọtụ nne gị na-eke ogiri na vileji nne gị na-eke ogiri na dat na nkwọ nnewi yo mada na-eke ogiri onye ji ekọ gị ọnụ ka onye ji wee gwa gị okwu every time mụ na akpụrụ my dead father n'ọnụ you guys can not allow that man to rest in peace hello oh good evening nwada Ja pani Jenny wołam. Hello? Hello? I can hear you. I'm not anụ ihe na-ekwu. Mgbe live. Okay. Okay, good evening. Uh, good evening. Good evening. Hey, of course, well, network. This is my sister. So that is it. Drag one of my dead father. kpaliwanụ pam emeghala ihe you mention my father any small thing ịkpọta my father ịkpọta beria pam very soon you will join my father ebe ọbụla ọ nọ unu niile i don't blame you guys onweghị onye m blame ị na-achọ ihe ọ ga-abụ ime ka ị discourage m ka m back ya off o nwere ike otu isi kpọọ m achawode na awụ back off hello maazi hello hello netwọk dị bad o nwere ike anya awụ back off mbakia off then uh, echi ya kokokokoko imeli gị achala ugo imelu nke imelu nke ọzọ i don't Helo? Helo? hello hello kezi ihe na-eme ndị a bi na dubai gbanụnụ vpi unu vpn na ụnụ gbanye ya on wezakọ so that is it my people ikenga pụta ịkpụ ikenga today jus ya what is offense of nwada achalugo gịnị ka achalugo mee gị kedu ihe bụ iwe gị n'ebe achalugo nọ iji wee je gwa mmadụ si ya na achalugo jegodo saa ile bifo ọbịa bịa mee vidio na redio biafra aside hot thank you so much thank you so much my brother thank you don't mind ndị na-eme nzuzu can somebody ụfọdụ aska ikenga si ya kedu ihe achala ugo melu gị iji wee pụta na akpọli ya gịnị ka achala ugo mere gị iji aga behind the camera na blackmail achala ugo ikpo ike i used to praise him adam is i brag with his name i go about preaching to people about ikenga adam very proud of him ana m adụ proud of ikenga front and back amara dat na onye m na-ekwu maka ya dat na ọ kpọrọ m asị na ọ na-akastigeti m n'azụ during the time master profit pụtara fabriketi ihe o kwuru si that na ikengasị na nwunye na mma maazị nnamdị kanu mere nke nwanne mee nke ọzọ na palace jikwa esi palace asịrọ i came out i debunked it edebunk ụmịa si na asị agwa m bịa france na ọ bụrụ ihe ike nga kwuru which true true na ọ bụrụ ihe o kwuru ama m na this guy kpọrọ m asị ama m that na ọ na-achọ my downfall hello. hello? ọ bụrụ na sina m adụghị proud of ikenga akalụ m ịpụta ka ọrụ na otu ikenga si wee kochuo m wee na-eme vidio na soshal midia enwere m ike mpụta abụ that na mbụ somebody like ikenga ana m efil too big i will deny it nobody will know but apụta m dubold kọọ ya i told people even i keep saying it behind camera na-agwa people that n'ọkwa ikenga that nọ ya mee m wee bido na-eme vidio ka ezi ka ọ ga-ejizi evritam were ihe na-agwa m okwu evritam ọ pụta o jiri ihe na-akpali m na-akpọ m names dị iche iche na-asị that na people that raised money for my dead father nke a nke nwanụ nke nwanụ nke nwanụ onye idiot mụ na-ekwerekwa ha na ipob obido kpọba my father onye mụ na-emegharịkwa ha na onye nye ha nwa naira o buru jekọla ikenga ikenga jiri na abọdishem that na inyere nwa naira na this struggle it is meaningless if you want me to pay you back you check the money let me pay you back if you want me to pay you back the money you gave me those of you going about gossiping with my name that you gave me money for recharge card if you want me to give you back that money i am capable of doing that without no insult ụnụ akpalizine m ụnụ akpalizine m maaka. Onweghi aka onweghị onye nji ihe na this struggle afụrọ gị wee join ya this struggle you guys should stop attacking me stop insulting me onweghị ihe ọjọọ mmerụ ụnụ ike nga aka m dọcha ebe ị nọ ị na-achụ m na nkịta ịmụ ụma agba ngwere and very soon aka ga-eji gị ịmụ ụma na-agba ngwere very very soon aka ga-eji gị kedu ihe na ijibe ha afa nkọ gịnị ka ijibe m wee kọ ịta gị kwuo that na mụ na Mariam ihe Heather na-eje agba asịrị have you seen me and Mariam ihe da together before ifunugo m ebe meriant ihe da nọ before kedu ebe o si ruru mụ na Mariam ihe da mụ na ije na-agba asịrị ị na-ekwu ihe na-emarọ just to tarnish my image the same way isi wee tarnish my image in 2020 aka ga-eji gị very soon hello hello ee nwaada yeah i didn't even know that my phone cut off okay, you know yes Gavani, yeah can you hear me now yes we can hear you okay I said that this thing that is going on on internet, all of us, we should stop it. Okay. People went out yesterday mm. to hmm. protest and people died. So when you are saying that you're on top, you're on top, mm. the people in Biafra that died, who are who that are on top? Is it you that are on internet broadcasting or the person on the ground? Jubaha everybody in this struggle is very very important especially people in biafra land. exactly. you cannot be outside talking down on somebody on the ground. Mm. everybody is important you coming on air shouting shouting i know it's important media warriors they are very very important The rich people if they want to say they are the first, they are the first. Who are they supposed to say they are the first? It's those warriors on the ground. Like people that came out yesterday, they are not afraid, and some of them lost their lives. And we are here talking this nonsense. Mm. Of course, we are outside where we have freedom of speech, where we have freedom of liberty, where we have freedom to do anything, challenge police, tell them that this is my right and we are here talking nonsense on internet over the death of our people that died yesterday. How can a fellow comrade say that somebody is a whore? Mm. What will bring that? Why will you say that? Me, I am a woman. When came that was saying women, women, women before, That's stupid. Because the women in America messed up and they continue messing up. Are you getting what I'm saying? Yes. But I'm not that kind of person. Those I didn't take it personal. You know, like for example, when you are talking something, so you can talk something, but it's not that it's everybody. Are you getting it? Yes. Maybe because you are angry. Mm. I didn't take it personal, but for you to go ahead to call your fellow comrade a whore, you must be crazy. Something must be wrong with you. Exactly. They need to network. Nah, eh. Gawani Lumada. You hello? Eh, you are important, you are important, you are important on the air. Mm. But there are people that are on the ground. So what are we talking about? Everybody is important in this struggle. Exactly. So we must respect everybody. We must respect everybody. We don't want that are important and people that are on the ground are more important. And I come to this religion of a faith. Meto has been talking about this religion something. He was calling native doctors. So one of that time he was calling out the whole native doctors. And people we are lacking. Is it only Christians he called? What is so special about the listen? I am a Christian. Why are we fanatics about about about about Christianity? I don't know. And why are we fanatics about religion? Are there not people that are doing bad things with our religion? Both the people that believe in Omenala and the people that believe in Christianity. Why are you people fanatics about this religion? I think it's anything to worry about. I am a Christian for goodness sake. People are dying in Japan and some people are there messing up. Acharugo, please, I'm sorry for Thank him calling you hot. You Thank know you are not a hot. Exactly. It's too much, but you know you are not a hot. You know you came out for this freedom. So you should not even, uh, like for example, consider e-, e-, everything that comes I know you have made up you have said something that saying this? Are you getting what I said? Yes. Who lost their life yesterday for goodness sake? I'm telling you. How, how, how, how do we feel? Because I'm really tired. I, I am at work, but I need to come out to contribute to this. But everyone should just go and sit down. You, you stay in abroad, and you are there, you are sitting in a comfort zone, coming out on the internet, talking rubbish, does not make you more superior than anybody, man. an advice. Thank you very much. All right, thank you. my people unu afụgonu ka ekesi anya unu afụgonu ihe merenụ hmm. onye anyị na ya na-achụ nta asịrị ton ziri sizie na ọkpa m ka ọkpa anụ but onweghị ihe ụla mere anya onweghị ihe ụla mere anya atọ but eh, we must continue it doesn't matter how they paint me black it doesn't matter how they uh, you know how they blackmail me it is only god that knows that i am not a whore abụrọ m akwụna abụrọ m ashawo and i will never be ọ bụrụ na m ụba ashawo akaghị m ijoin this struggle so that is it ihe m chọrọ bụ my betterment of my future children as in otu ọ ga-esi wee dịrị ha mma dukwuoro m nwa for the little time m ga-espend n'ụwa na so abụrụ abịaghị m na distrọg ebe ịhụ aka n'ike na-esi n'ime ma ọ bụ usoro mmadụ na-akọ ọnụ na-eme nke a na-eme nke ọzọ ịpụta onye na-emerọ gị eneten ijos du jelos on that person ị na-egwu anya ọkụ ka ọ bụrụ na ọ naanị sọsọ gị ịpụta ese na ịbụ nọmba wan i don't have problem with that na ịbụ special one enweghị m nsogbu with that but to keep it to yourself don't drag people's name to it mebeli onwe gị ịbụ nọmba 1 fine and good na your page you are not maazị nnamdị kano onweghị onye bụ ịnọghị iso ha among dos maazi chike ma pụtabere si na ya bụ nọmba 1 pipụl nbụ eastern security network apụtabere si na ọha bụ nọmba 1 ọ bụrụgo nwa nọ na south africa na-ezogharị ịnọrọ na midia ị na-eme mkpọtụ pipụl died yesterday we should be mourning by now anyị kwesịrị ịnọ n'ụjọ because we lost our loved ones ọ dụghị izi a young guy ịpụta kpọpụta onwe freely si ka ọjọọ ya dị struggle that is no long ground na protect our land it is not easy hello hello i i can't hear me I can you hear me i can hear you i can hear you ndewo maazị ndewo ka ịka na ya program yes i i am still on uh, please i want to beg you for something i want you to put smile on your face i mean um, these are one of the things we see in the struggle. I wouldn't want you to take it personal. Like um, somebody wrote, um, it is hard. It is hard to find women in this struggle, uh, let alone those that are speaking. Uh, some uh, when you go to different meetings in various countries, virtually 99% of people that are here, they are mainly men. So um, our women are supposed to be um, galvanized, and our women are supposed to be pampered uh, so much in this travel. Forget about that we are, um, we are using a bad word on some of our women in America, especially the ones that call themselves Omada. Uh, it happens that um, they really broke our hearts. You know what we passed through. Yes. Like our sister that just said, because uh, of God now, a lot of people have died in this struggle. A lot have died. So, I am only chọrọ iji this struggle to play, we are defending these, those women, not uh, many of you will realize when Ned of Ebunud was exposed. Some of, in as much as we, we are, Ned of Ebunud did a lot of things to this struggle. Sometimes we come out and condemn such acts. Our women need to be uh, celebrated. Uh, our, our women deserve to be praised, especially in na-ekwu anyị like our, our sister Motete. Uh, unu, unu the few. If I close my eyes, I can count those in, in forefront of this struggle. Let alone those in Biafra land that their life is very, very at high risk. for anything happen. That's why sometimes we are we are nobody. Most of people that are watching my program, I always say we are nobody. We are in our comfort zone. I'm up in the morning. We sit here, camera, nobody is uh, knocking at your door. Uh, nobody is harassing uh, you. So we are nobody. Nobody. Don't allow anybody to come out and tell you we are important. We are nothing in this cup. So I don't want to begin to dabble into this issue of um, of this issue, but I cannot blame you for coming out to speak your mind. I, I, if I blame you, then you know that I'm not telling myself the truth. In, in as much as um, it is not healthy, but I love that um, you have spoken your mind, um, and I'm happy you are a woman. Uh, so the guy in question, he had a serious, he had a reply. Uh, my, me, myself, like he said, they mentioned my name, they called my wife, but I know it's nothing. I don't take it as anything. Uh, it doesn't affect me. I'm far away, uh, how many miles away. If you like, let them insult anything. Insult does not kill me. I know, I know in our land we, we, we respect our women, let alone to be calling your own fellow comrades. I, I, would, I don't want to begin to um, uh, conclude on that because uh, animal like you know from both sides. Like um, I will go and check um, some places. Yeah, I'm on whether such a thing in minute or call. I, I don't want to dabble into it. I trust you. I'm not saying that you are lying, but I, I need to confirm for myself. yourself that um, um, someone is referring you as a prostitute. Let us use the language very clearly. In nutshell, that if I didn't call you, you know I'm, um, I'm a corny person because um, I've been sharing your program before I realized what you are speaking. And uh, as I what our sister is speaking? And um, uh, the reason why I called you is not to, to begin to lay who to blame. I want you to put smile on your face. I want you to know that nobody uh, should demoralize you because we need many of speaking. Only us cannot do this job, I tell you. And that's why we need to encourage those that are speaking to continue. Some of you people that may not be seeing my sister are sharing your program. This world don't want to work. No matter we are in this talk, even if you come to this uh, IPOB meeting in Vienna here, it's not, it doesn't mean that we are not brothers. In life, some of them, no one in my house. Just as it's not that I don't trust them, but uh, uh you know, we are not compatible. do things together. So, in some of our sister, push my on their face like uh, you have gotten so many advices. I wouldn't want you to continue this like our sister said. Or then I you. Um, thank you very much for being outspoken because the army, you, you didn't say it out. Oh, PK, uh, maybe so. Or maybe to even demoralize you, you disappear from um, um, social media, people will be wondering and it will become a very big damage. I love what you did and I, I just want you to hold on here. Um, there's no cause for alarm. Chikwakwa Ejioku ịnwe anyị mara mma if not because of one thing anya m nọ n'ebe ị nọ I not something I will hide I know everybody is hearing me you are very very clean you are you are fine you are beautiful you have all it takes to be a woman I tell you so ọsị nke m nọ na m ịlụọla di pete uh, nọwụstandịn nwebe ihe mebirila emebi uh, nsogbu adịghị awa sista jisie ike Ijike Ijike don't allow anybody to demoralize you. Onye anya ọra na-akpọghachi ọrụ na-akọwa ọnụ ọmam onye ebe mmadụ ga-elewe anya bido kọwa ọnụ. You have all it takes to be a woman. So we need many of you. We need many of you in this struggle. Like I said, otu Ichikwudo be a pickup. or end there like this so that um, let us continue with what we are doing. Remain blessed, our sister. Remain Thank you so much, mate. Thank you. I appreciate you. Ndewo. So, my people, um, I think uh, i have to we have to call it a day at least agbana m ụfụfụ ole nwere ike so on this note oji ncha asa ahụ mala onwe maazị map i see you achebe paul thank you so much my brother oji ncha asa ahụ mala onwe ịghọtago so eh, ọ gwụchaa n'ihe m chọrọ ikwu this evening i will not say more than this but onye ọbụla ji ncha asa ahụ ya mara onwe on this note mụnwa ka a na-akpọ nwa ada chalogo achala ugone nwere ajiboroja chacha ada maazị nna m dịkani eh, ngwanụ ka emesịa anyị